ұстаз бірінші сұлу беріп алсам бола ма мейлі саллаллаху алейхи уассалам деген о деп айтылады анан ана жаңағы фазайламалда оқыса бүйтіп а менен жазылыпты да бұны қандай оқимыз о деп оқимыз о деп оқыш керек е мына барлығын мен үч китепти ачып көрдім баарына а деп жазылып эчтеке эмес эми аларда эми ушундай жазылып калган да а так иншалла араб арабтарда со сот деп окуйт ошону кайталап койсоңуз саллаллаху алейхи уассалям уассаламда сәлләм деп айтасыңар ал син а, салауат сот менен кетеді солла менен салланын экөөнүн айырмасы бар солла бұның мәнісі алла субханала тағала өзгөчө рахмат жөнөттү өзгө алла тағала пайгамбарыбызга салауат болсын деген сөз бирок енді бұл баяғы сөзді айтып атабыз салауат болсын салауат болсын өзү өзі салауат менен бирок баягы арабча айтканда мисалы ла илаха иллалланы айтканда ошондой эле астагфирулланы айтканда өзүнүн тамгасы менен айтыш керек да намазда өзүнүн тамгасы азанда өзүнүн тамгасы менен айтыш керек да а мынандай айтканыбыз дагы эч нерсе эмес мисалы макулбу ошон үчүн мисалы пайгамбарыбызга салават айтып коелу десе эчтеке болбойт себеп азыр айта элекпиз бир а бирок айтканга келгенде саллаллаху алейхи вассалам деш керек да salla o'ratirami bo'lsa salla bu tasliya aytdimku bu tasliya deb ko'ngil aytuv so'ratuv ko'ngilni ko'tarib mana deb bo'lib qoladida shuning uchun hozir alhamdulillah jo'nla aytpaydilar ketaversak ketavermaymiz mumkinchilik bo'lganda nima uchun aytmaymiz даже tanbeh berish kerak aytilishi kerak bu cho'za turgan joyda cho'zib cho'zmay turgan joyda cho'zmay sevib degan Tak, Bismillahirrahmanirrahim. Ustoz misoli 2 rekat farz, sunnat, nafl namozlarda 2 rekatga тұрып кетсең эмне болот эмне кылыш керек же эгерде билбей отуруш керек эле акыркы каада эки рекеттүү намаз мейли фарыз болсун э же болсо нафил болсун анда туугандар туруп кеткен болсоңуз отурбай эстегенде кайтыңыз эстегенде кайтасыз рүкү кылып алсаңыз дагы кайтасыз эгерде сажда кылып алсаңыз анда болду бул эки рекетиңиз жараксыз болуп калат түшүндүңүзбү ана қоқыс сәждә қылып қалғанда қандай болады эми сіз анда қосып қойыңыз дагы эки рекет анан сәждәсі ақ қылып қоясыз бірақ қадаға алар сүн бұл эгерде фарыздық бола тұрған болса жарақсыз болып қалады а нәпілдар бола тұрған болса сәждәсі ақ менен кете бере тұрғандай болады бұл кішкене этияттана тұрған мәселе да ошону эки рекетті мисалы багымдаттын фарызын окуп да туруп кеттиңиз анан эстедиңиз же рүкүдө эстедиңиз мейлиби сразу кайтыңыз дагы отуруңуз аттахиятты абдуху ва шейін оқисыз окуйсуз салам беріп тұрып анан екі сажданы жаңылыш сажданы қыласыз қайра аттахият салауат дуа салам беріп шығып кетесіз үш күндік оразаны айдың қайсы күндері қармо жақсырақ бірінші төртінші күн жақсырақ ең жақсысы екінші риуаятта келеді он үч он төрт он беш ай толғанда бүгін тоғызыншы ражаб бүгін тоғызыншы ражаб бір мың төрт жүз қырық ражаб так ошондо он үч он төрт он беш болгондо төрт күндөн кийин да каймай кармай берсеңиз болот намаздарда сүннөт кылып кылса сүннөт калып калса кайсыл убакта окуп койсо болот намаздарда сүннөт калып кете турган болсо окулбайт сүннөттүн казасы жок сүннөттүн казасы жок фарыздын казалары бар витр важиптин казасы бар сүннөттүн казасы жок макулбу а әлбетте нәпіл намазды баштап тұрып кейін бұзып ала тұрған болсаңыз бұзып қоя тұрған болсаңыз анда ошоның қазасы бар себеп нәпілді баштап жатқанда нәпіл болчу баштағаннан кейін уажип болып қалады ал бүтіруші ошон үчүн кайра қайтарып берүү эмне болуп калды мойнуңузда уажип а багымдаттын сүннөтү эгерде багымдаттын фарызы менен каза болуп қалған болсо мейлиби багымдаттын сүннөтү багымдаттын фарызымен менен анда ушу түшкө чейин окуй турган болсоңуз бағымдатты сүннетін қазасын оқисыз бірінші андан кейін бағымдаттың фарыздың қазасын оқисыз егер үшке шейін оқи албай үште оып кетті өтіп кетті болды сүннет қайталанбайды анда бағымдаттың фарызын да қазасын оқисыз менің сұрам аллахтан дуа ә, қылып қылып истихара намаз оқыған оқыш үйлену үшін түшімі мен таныған бір қыз керде ошол менен үйлөнсөм болобу атам чоң атам чоң апам не қаза болған. Түшімде ошол қыз кыз болуп чогуу жүрүптүрбүз эми кылыш керекпи деп Истихара намазы мындай да тақсыр караңыз да кээ бир ойлойт сөзсүз ошо түштө көрүш керек деп ойлойт түштө көргөндү аткарыш керек деп ойлойт андай туура эмес истихара намаздын түштө көрүнүүсү зарыл эмес и истихара намазды түндөсү жатаардан алдын окуу дагы зарыл эмес күндүзү деле истихара окусаңыз болот түш көрбөй эле жүрө бериң истихара окуп истихара алла тааладан жакшылык талап кылуу эки жакшылыктын бирөөсүн деген сөз да же үч жакшылык он жакшылык болсун бирөөсүн тандайын деп атасыз ошо бирөөсүн кайсы алла тааладан жакшылык талап кылуу муну билиңиз бул истихаранын берекеси жүрөк ооп калат ушуну кылайын ушуну алайын ушул жака барайын депчи а ошону коркпой кыласың жүрөктүн ооп калган майланын калп жүрөктүн ооп калган ушуга кылганга и билип коюңуз истихаранын берекеси ушундай кереметтүү эгерде сиздин тагдырыңызга дүйнөңүзгө диниңизге ахиретиңизге зыян болсо алла насип кылбайт аны миң аракет кылыңыз ал сизге болбойт бул истихаранын берекеси ушундай алышбай қызы керезхан рак орусымен ооруп атат дуаға мұқтаж алла тағалам шипа берсін алла тағала мына рак ауырғандар көбейді құдайым барына шипа берсін жақсы болып кетсін эч бұл неизлечимый деген түшініктүчү мейден шығарып салыш керек мындай неизлечимый не деп коет бизде айықпас дей береді ғой айықпас деген жоқ түшінігі пайғамбарымыз айтқан әрбір орға өзінің шипасы бар әрбір орға просто біздің ақылымызға жетпей жатады ошондо ошон үчүн айтып коюп атабыз а бир оорунун гана шипасы жок бирөө ал кайсы дегенде карылык деген аны баягы эми жетимишке чыккан аксакалды эми жыйырма жашар кыла албайбыз да ошондо да аракет кылып атышат бирокчу азырчы баары болбой атат да кантип болсун э калганыкы баардыгына бар бүгін де баягы сурады эле ушу кудай кааласа уштардын баарына эле чогуу эле дуба кылабыз эмне деді акылтай деди акинай деди акинай деди акинай деген бир кыз ал да ушундай рак оору менен ооруган экен баспай калган экен укпай калган экен көрбөй калган экен анан турцияга алып барып операция кылып ошо опухоль да ошол да анан альхамдулилля басып калды дейт угуп калды дейт эмгеде жаргап келсе көрүнүп тияк бияк болуп калды дейт азыр ошо кызы ошо көзү азиз көзү сокурлардын мектебине барып атат экен алып барып алып келип атам дейт жамаат менен дуа кылып коюңуздарчы деп суранган эле мына дагы апасына да сурап атат экен иә жараткан алла таалам баарына булардан дагы башка канча ушундай жамааттан дуа кылгандар алла таалам ошо ооруларына шыпа берип жакшы сакайып кетсин бир туугандары менен жакындары менен ушу ойноп күлүп дегендей ибадат кылып өткөргөнгө жардам берсин атарбек атарбеков абутбек ака иштерине ден соолугуна дуа берип коюңузчу машаалла алла таалам іштеріне денсаулығына береке берсін ә дұға қылып баштадық эле суроолор көбөйө баштады кудай кааласа баарына чогуу акырында акырындыраак дуба кылайлы менин суроом куран окуганда намаз окуганда көзүмө ардики көрүнөт эмне кылсам болот деп көңүл бурбай эле коюңуз самовнушение айттым ғой сиз аят ал курсини бир жолу окуңуз үч жолу ауду би таамати мин шарри ма оқыңыз окуңуз макулбу күн сайын қашан ушундай сезиле баштаганда эле бир окуп коюңуз болду ашыкча окубаңыз жетиштүү суроом туугандарым ичип эле намаз окуй берет ал кандай болот айтсаңыз анан алар тойго арак койбосоңор барбайбыз дешет рахмат эми эгерде намазды берилип окуган болсо ичип дагы жаткан болсо кудай кааласа намаз аракты жеңет таштаттырат жөн элечи бирок эгер ушу намазды намаздай кылып окуган болсо кеп ошодо ошондой кылыш үчүн альхамдулилля сабакка катышып дааватка чыгып турсун намазын оңдосун буюрса жок аракты жөн эле таштап кой жөн эле таштап кой азайтып азайтып эле таштап кой тойлорго арак коюп болсоңор барбайбыз десе келбей эле койсун арак койбой эле арак болбойт арам нерсе алланын лаанаты жааган жерге кантип болсун жақында әлі атам апам атам дейі апам қойып ұқсатып жазып қойып берді атамым ба атам қаза болып қалды қандай амал қылып атама көп соғып бағыштайын жана атасы қайтыш болғанда баласы қандай болуш керек дінде ушул темаға байланыштуу эмне деген алла разы болсун мындай да құда қаласа қандай болуш керек бойынша уаладун салихун ядулаху пайғамбарымыз айтқан адам өлгенде барлығымыз эле өлгөнүбүздө адамдың қылған жақсы іштері бар деп тоқтайды токтойт тоқтайды намазыңыз тоқтайды оразаңыз тоқтайды садақаңыз тоқтайды туурабы болды да барлығы тоқтайды деген бір ғана арқасынан үч амал келіп тұра береді деген соопторучу ошонун бирөөсү бул дүйнөдө садака жария кылган болсо таштап кеткен болсо ошол садака жария дегени бир жерге эктиңиз су шығардыңыз көпірі больница құран таштап кеттіңіз мақұл ғой қысқасы қандай ол болсын ушундай жалпы қоғамға пайдасы тие тұрған іс жасап кетсеңіз ошоны сообу алар пайдаланғанға чейин сообу тие береді сізге көпүрө салдыңыз жана башка экинчиси болсо илим биринчиси вообще то илим эле ошо илим таштап кетти илимден элдер пайдаланып атат китеп таштап кетти насаат даават таштап башка нерсе илим сабақтар ұштардан дағы сауаптар жете береді үшіншісі уәләдун салих дейді ушу жақсы перзент ұл болсын қыз болсын таштап кетсе алар дуа қылып турса анын дагы анхамду аркасынан согуп бара берет демек балдар ата энебиз болбосо дүниеде бул жерде отурбайт элек ушул деңгейге жетпейт элек ошон үчүн дайыма беш убакыт намазда ата энеге дуа кылыш керек түшүнүктүбү ар беш убакыт намазда дуа кылгыла сообу бара берет тирүү болсо да сообу бара берет өтүп кетсе дагы сообу бара берет екіншісі дағы қайсы амалдарды қылайын дейсіз атаңыздың достары бар да менен жақсы мамиледе болың чай бериң кабар алып туруң так үчүнчүсү атаңыздын бир туугандары бар алар менен жакшы мамиледе болуң макулбу жана башка сооп иштерди кыла бериң дагы бир маселе атамдын кыркын чыгарабыз дейт туугандар ага кеткен акчаны садака десем элден чыгып калабыз салт деп улуу бир туугандар болбой атышат эмне кылсак болот эми карагыла бизде шариятта милдеттенбеген нерсени мойнуңарга милдет алып алып эле ал зарыл деле эмес да эң туура айткан ошол кыркына кете турган акчанычы канча кетет туугандар менен ойноп ушуну бир жаңылыш киргизбейсиңер жеп чардап эле кетип калбай ушуну ошо айылыңызда эмне кажет бар шагыл төктүрүш керек суу чыгарыш керек лоток коюш керек жайлоонун биз кичине көпүрөсүн оңдош керек толтура коя свет коюп бергиле болуп дегенде иә же болбосо ошо айылыңызда поликлиника бар ооруп жаткан бар ошо сүйлөп туруп эле биз токто биз багытты башка жака бурбасак болбой калды пайдалуу жерге бурайлы ушу баардык биздин айылдагылар ошондон бүгүн эле эмес пайдасын дайыма ала берсин кандай дедиңиз алган сайын сообу жете берет мынакей алган сайын сообу жете берет тамақтан соң ады бір жейді аллаху акбар бітті не ал ушундай бир акылдуулук кылайлы ишти соо жете бере тургандай а кичине башында кичине оорураак болот бирок ушудан кийин ким силердин артыңардан ушу жолго түшсө ошонун баардын сообу силерге да тие берет ошо сооптун баардыгы атаңарга да тие берет каалайсыңбы мына